Llevo una vez unos niños en San Juan que no sabían a qué chupar. pero más que pensaban, no se les ocurría res. No se me ocurre cosa. Vaya tarde que nos espera. No sé dos entre la cosa. Bueno, em corre cans. ¡Hala! No, seas fácil. Esto no puede estar. Cuenta al médico. A ver si nos soluciona este mal. ¿Qué te pasa, zagals? No saben a qué quechua. Per que pensar, no se nos ocurre cosa. a mirar els esclavacins venir a la máquina de rayos X. ¡Pasa, Teo! No sé si esto tendrá remedio. Pasa, Héctor. Con este lo menos podré implantar las Sergio, pasa. Mira, con este poder marchar a pescar. Pasa, Mario. ¡Ah! Esto explica abundantes cosas. Pues estos los apaña operando. ¿Qué? Ni se te ocurra. Bueno, pues a la vez tendrán que probar otra solución. Os aprestaré unas pastilletas que te metan en marcha las eseras. Tomad solo una cada uno. ¡Solo una, eh! ¡Oh, ya son buenas ya! tomar una otra. Uy, ya me bullen las ideas en la cabeza. Mamá, ¿cuántas cosas se me ocurren hacer? Escape, marchan. No pueden tres más tiempo. Esborches van a estar jugando todo el día. A fútbol, rodando con la bici hasta San Mamés, pescando, corriendo misiles y quizá sabe que algarás Total, que se va a hacer de Pues yo encara no me a la cama, tengo cosas para jugar, a saber. ¡Ya van con un. van continuar hasta las 12. Bueno, ahora sí que caldrá clase. Basta, Maitín. Pues viene las escuela. Vaya, yo continuo ¡En calle hay tiempo para dormir, hombre. Y Mario que se va a pegar toda la noche chugando. ¡Ay, qué soñera! Y ahora tengo de marcha a clase. Tiempo le va a faltar para quedarse dormido. Mario, Mira a ver si espabulas. Sí, vos, sí que me tengo en este animal. De tardes, cuando vas a salir de la escuela... Durán corre la vaca que hay en el campo de los Pascual. No, bonacho no me dio mucho. cuenta, encara no se nos ha acabado la langaria de chuma. O sea, yo como no se me pase mal vida llevaré. ¡Con el doctor. Van a tener suerte y es van a coger A ver si nos aclaran que este alumno se va. Pues a operar. ¿Y quieres cortar un pin? Pues yo voy a la margarida, el pai mío tiene de cortes cuantos. Y es una muy pescada final. Y era una chanza, mira, si queréis curazos tenés que correr misiles. Pues ahora ya pueden marchar por esas carreras. Total que se me han pasado tan bien que ese chuego se va a meter de nuevo. Y cuento con tal Espera, espera, ¿ya se acaba el vídeo? Sí, que no queda agarrar Bueno, Bueno, cara pueden decir que sins, que es van escarrañar a Budan. Thank you.